そうだゴゴゴゴゴまだよまだよまだまだまだまだよおり子まだよまだまだってごまかしるよまだ私を落ち着かせてるなまだよよし偉いなあんたたちなん三つ子の魂100まできない じゃない開けんねやんはいはいとうんこ忘れてるやろうんそのために館長来たんでこ <laughs> んなことないはいこ 何なのもう目の前にううううんこちゃん持って俺臭い転んだらあかんねはいおうちこやったここやったはいおうえらいね ってまよ危ないねはい入ってたあんノコ持ってくるなあんたノコないかキういやあそこもあいこからと入らない ゃ。 <laughs> いや、あっち側にほら。 いはいはいおはようおはよう二足歩行で帰るのはいはいピーってなのピーってなのペンギンさんが鳴いとるよペンギンだ <laughs> 行くでー。 進んでくださいスペインギーナ見てあーしまよ文句言わんといてよ私なんだよはい行こう行こう行こうはい帰りますって偉いやんどこやったかな順調やないつもお家どこやったかな覚えてますかちゃんのお家どこやったかなハッーくん帰ってきました見てる見てるめっちゃ見てるよ 青の世界 <laughs> 綺麗やで床も